O ano era 2015 e o XXX Tentacion, no auge dos seus momentos agressivos, mais uma vez se envolvia em uma confusão. Dessa vez, aparentemente, foi justificada, pois esse indivíduo estava devendo dinheiro para ele. Todos nós temos em mente a pessoa violenta que o Jason Fry uma vez já foi. Na época em que esse vídeo aconteceu e esses atos foram feitos, ele ainda continuava agindo dessa maneira. O motivo de toda essa violência foi que este rapaz, anônimo, tinha pego um dinheiro emprestado com o X e no final das contas não pagou ele, e o resultado vocês já conhecem. Mas, caso você não saiba, o XXX Tentacion abriu uma live no Twitter indo até a casa em que esse caloteiro estava e aplicou nele uma lição. Eu vou deixar aqui o áudio do X explicando essa situação, mas não posso deixar o vídeo do que aconteceu por violar as diretrizes da comunidade do YouTube. Hey Periscope, so we got a very, very, very, very extra interesting story today. So basically, nigga that owes us some cash. And he thinks like, he thinks we're cool with him. So my manager was letting him kick it in there. But basically I'm about to just beat this and you guys get to watch it firsthand. Nos vídeos do YouTube, percebemos que o pessoal costuma utilizar no título que esse cara que foi agredido na real era mais uma daquelas pessoas que vendem substâncias ilícitas, se é que vocês me entendem. Mas no caso não é. E outra hipótese, a qual eu achava ser correta, era que esse rapaz era o seu ex-empresário. Mas quando eu fui pesquisar bem mais a fundo, descobri que não é isso. É só simplesmente um cara, que provavelmente não era tão próximo do ex, porque eu acho que se fosse seu brother, você não ia descer a mão no cara desse jeito. O restante, vocês pesquisem no YouTube. Vou deixar um negócio aqui como vocês podem pesquisar. Talvez eu deixe o link nos comentários fixado. Provavelmente vou fazer isso. Pois bem, muitas pessoas me pediram para falar sobre esse vídeo, infelizmente foi bem curtinho, pela falta de informação que temos e também foi uma história muito simples. Tranquilo? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, eu espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima. Valeu!